Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, euh, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que si vous n'avez pas déjà réalisé, euh, le sujet de la vidéo ce serait... C'est simplement le fait que je suis en train de parler français, pas anglais. Euh, je me suis dit que peut-être ça va être quelque chose de fun à faire. Euh, euh, record, enregistrer Est-ce que enregistrer, ça serait le bon mot Je sais pas. Euh, <laughs> je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Il, a l'air d'avoir découvert une nouvelle réalité. je me suis dit que ça serait peut-être fun de, de, faire quelque chose comme ça. mais aussi, ça pourrait être très bénéfique aussi parce que pour moi personnellement, hein. euh, même si le français c'est ma troisième langue, j'ai pas beaucoup d'opportunités de le pratiquer parce que euh, ça fait comme, je dirais, je sais pas quoi, euh, je sais pas vraiment, deux trois ans depuis la dernière fois que j'étais dans un environnement où je, pouvais <laughs> avoir des, conversations régulières en français. régulière régulière Je sais pas. Et donc, si t'as pas de conversation et que tu, ne euh, tu consommes pas de, médias en français non plus, ben, tu perds la langue. Pas juste le français, mais comme n'importe quelle langue. Si tu, euh, tu le pratiques pas régulièrement, tu vas le perdre euh, éventuellement. Donc, <laughs> tout ça pour dire, euh, même si la français est comme... La français euh, la langue française est très difficile. Euh, en particulier les fucking accords de, genre et les verbes et tout ça. Même si c'est comme difficile pour moi et je suis pas très bon en français et que je manque beaucoup beaucoup de vocabulaire, euh, j'aimerais quand même conserver la langue pour moi-même et pas le perdre. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas faire cela en en faisant des vidéos, en créant des vidéos en français, euh, que certains d'entre vous pourront, oh <laughs> pourront aimer et, apprécier. Euh, ok, je suis pas sûr si il va aller, il va, il allait venir de quelle direction, mais on l'a tué, oui. Est-ce qu'il va lancer un autre nade, ouais. <laughs> Mon dieu, à chaque fois, c'est comme la même chose. Euh, mais c'est ça, euh, j'espère que il y a certains d'entre vous qui apprécient euh, une vidéo comme ça. Et s'il y en a d'entre vous qui l'aiment, peut-être ça va devenir quelque chose de régulier que je ferai. Peut-être une, sorte de série qu'on pourrait avoir sur la chaîne. Pour l'instant, ça va être une vidéo que je vais faire comme ça ici, aujourd'hui. Ben, en fait, je vais mettre cette vidéo sur la, sur la page euh, vendredi, mais puisque je veux mettre des sous-titres pour, euh, pour la majorité des viewers qui sont pas français, euh, je suis en train de, de record ce vidéo avant la date où ça va être mis, mis sur la page. Qu'est-ce que j'allais dire Ah ouais, je vais aussi vous avertir d'avance. Mon français est très pourri. Je À chaque fois que je dis un mot, je dois questionner si j'ai bien eu l'accord des, des genres. Parce que c'est comme la, la, pire chose au monde pour moi. <laughs> je sais jamais c'est quoi le genre des mots. Comme... C'est comme... Y a... Est-ce qu'il y a vraiment... Est-ce qu'il y a même un logique à ça comme Qui, a décide... qui décide qu'une chaise est féminin et <laughs> un avion est masculin comme je comprends pas c'est c'est un concept tellement ridicule pour moi, comme... Je, sens que les langues n'ont pas besoin de ça. De... J'ai pas en mémoire euh, les d'autres exemples de langues qui ont des genres, mais je sais que pour le français c'est le cas et c'est pas quelque chose que je comprends. Comme si on si on enlève le genre de la langue, euh, je sens que la, la langue perdrait rien. Donc <laughs> C'est quelque chose <laughs> qui, fait juste comme... Qui me pisse off. Donc à part ça, à part le fait que je sais pas faire l'accord des genres, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, je suis pas... J'ai pas pas un vocabulaire très vaste. Donc très souvent je vais... Je vais manquer des mots pour dire, pour utiliser. Et je vais juste <laughs> utiliser les mots anglais parce que ben je veux pas comme euh, ruiner ou gâcher euh, le commentary. <laughs> Vous voyez comme là, comme je viens de faire. Euh, à part ça, il y a aussi les anglicismes. Euh, et, certains temps, je vais oublier comment accorder mes verbes. Donc, vous allez tous avoir... Vous allez tous devoir être prêts pour... pour écouter à mon... Mon terrible... À mes terribles talent dans la langue française. Je pense que c'était un sniper qui a essayé de me tuer là. Euh, ouais, il y aura beaucoup de mots que je je, je saurais pas euh, la version française. Il y aura <clears throat> beaucoup de, de, de, temps où je stutter comme ça. <laughs> C'est quoi stutter en français <laughs> euh, C'est un peu comme c'est comme si c'est ma première fois euh, à faire une vidéo, comme c'est un peu gênant pour moi à euh, faire cette vidéo et à parler en français. Mais je pense que ça, pourrait être quelque chose de, bon pour, pour, la chaîne et euh, en général. Pour, pour entertainment, vous savez. Oh, il a, il a fail Oh, Ouh, ça c'est un nice flick shot. juste 3 minutes ici qui reste. Euh, et peut-être certains d'entre vous seraient un peu comme... Vous allez trouver mon, français un peu weird. Et euh, vous le reconnaissez... Vous allez pas le reconnaître, mais c'est le... Quelqu'un, l'autre fois sur, le, sur un des streams, quelqu'un l'a appelé euh, le français d'un buveur de thé. Ou français avec l'accent d'un buveur de thé. Et <laughs> j'imagine que c'est-à-dire français de quelqu'un qui parle anglais principalement. Mais euh, juste pour, pour que vous sachiez, mon français, c'est le, français de, Québec. Mais ceux qui sont nés ici et qui, grandissent ici, ils, parlent québécois et non ce que moi je parle. Moi, j'ai comme le français d'un immigrant qui vit à Québec. <laughs> Euh, mais les Québécois, ils ont comme un accent très, très distincte et, très développée, on va dire. On parle français comme... Euh, ils ont des, petits mots qu'ils utilisent comme C ou pote euh, quand ils veulent. Leurs mauvais mots, c'est ce qu'on appelle des, euh, des sacres. C'est quand... C'est des... Je sais pas si c'est la même chose en France aussi. Les Français le connaissent aussi, mais... C'est des mots qui viennent de l'Église. Euh, et de, la région catholique qu'ils utilisent pour, euh, pour cos Je, suis en train de <laughs> manquer tous les mots ici. oh shit. Je pense qu'il y a quelqu'un là-bas. Oh. Oh. Mon teammate m'a sauvé là-bas. Ok, on va aller de ce côté-là. Oh. Et oui, je suis en train d'utiliser le euh, VKS, mais c'est pas permanent, c'est... Je l'ai redeem pour 3 heures. Il y a quelqu'un qui vient ici. On va juste lancer une grenade. Je pense qu'il a... qu'il s'est arrêté. <laughs> Parce qu'il a vu mon grenade. Um, oh La, seconde où je, <laughs> je, tourne vers l'autre côté, je me fais avoir. Oh, un autre. Est-ce qu'on peut avoir quelques autres kills avant la fin du match. Oui, on peut... Ah... Pourquoi tu... Pourquoi tu te mets là <laughs> On les a eu avec une grenade aussi. Et je sens que c'est vraiment comme cringy que je fais euh, un, un commentary en français. Mais j'espère que vous, <laughs> vous l'aimez quand même. Ah, ce gars-là, je pense qu'il m'a tué comme 10 fois ce, ce match. Et il, a jamais montré sa face. Mais ouais, euh, ben, c'est tout pour la vidéo. <laughs> Euh, je sais pas, euh, dépendamment de, la réaction que vous montrez, si vous aimez la vidéo, on, on, va faire... On va continuer cette série-là. Je vais l'appeler French Fridays parce que je vais le mettre sur la chaîne vendredi vendredi, si je les enregistre in the first place. Euh, mais ouais, c'est ça. Donc, euh, pour ceux qui savent pas encore, <laughs> même si c'est la fin du vidéo, euh, je parle français aussi. C'est ma troisième langue. pour un peu de, background. Je sais pas c'est quoi background en français. C'est pas fond d'écran. Je suis sûr que c'est pas <laughs> fond d'écran. Mais pour un peu de Contexte Je sais pas si contexte existe comme un mot en français ou s'il y a un équivalent. Ça se peut que dire contexte c'est un anglicisme, mais pour un peu d'informations de, de, sur moi, euh, oui, français c'est ma troisième langue et je le parle depuis sixième année. Donc après que je suis venu à Canada, vivre au Canada, euh, j'étais ben, le système d'éducation ici, c'est en français. C'est comme obligatoire jusqu'à l'université d'étudier en français. Donc, j'étais obligé à être dans, ce sorte de classe de, de qu'on appelle accueil, où euh, le, le, le, la leçon principale, la classe, la chose principale euh, ont qu'ils nous ont enseigné, c'est le, français. C'était le français. Et comme un peu de, de maths ici et là. Mais c'était, comme je dis, une classe d'accueil pour euh, enseigner le français. Et après ça, je suis allé directement à, au secondaire où j'ai étudié en français pour 5 euh, ans. Ouais, 5 ans. <laughs> et après, j'ai mis le français de côté, je l'ai jeté de côté et je suis allé à un collège en anglais et après une université en anglais. Donc c'est ça. Euh, et comme j'ai dit, après après mon, secondaire, c'est devenu comme vraiment difficile d'avoir des conversations en français parce que euh, non, non seulement j'étais dans des milieux qui, étaient comme euh, principalement anglophones, mais aussi euh, logiquement la majorité de, mes amis ou des, de mes, personnes avec qui je, je traînais parlaient en anglais aussi. Donc pour cette raison-là, je sens que je suis en train de... Euh, ça se peut que je perds la langue peu à peu. Et même si j'ai comme un love-hate relationship avec la langue, une relation de d'amour de, d'amour et de haine, <laughs> j'ai aucune idée si une expression comme ça existe en français, mais euh, même si euh, ça, ça, me, ça mérite, mérite, non, irritates me, ça me, ça me... Ah. Même si c'est difficile pour moi de parler français euh, euh, très souvent avec, euh, avec les accords de genre et, le manque de vocabulaire et tout ça, c'est quand même quelque chose de précieux pour moi et que j'aimerais pas perdre. Donc, ouais, c'est une des raisons pour cette vidéo et la deuxième raison, comme j'ai dit, je suis certain que certains d'entre vous sont français aussi. Et, euh, je regarde pas de contenu de Warface, <laughs> je, vais être honnête, mais euh, j'ai pas entendu de beaucoup de, de, euh, créateurs français pour Warface non plus. Donc je, je suis sûr qu'il y a certains joueurs français euh, qui peut-être vont apprécier des vidéos en français. Donc une vidéo ou une série comme ça, peut-être euh, va plaire à eux aussi. Ben c'est ça, ça serait tout pour aujourd'hui. Euh, merci, pour, merci beaucoup pour euh, avoir regardé la vidéo et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et ouais, jusqu'à jusqu'à la prochaine. Au revoir.